Ich glaube eben, solange sie mit Geist in dir ist, sieht sie dich immer, wo du bist. Ja, ich weiß, aber... Wow! Ey! You man! No! Timo, wieso hast du etwas gesagt, Mann? <laughs> Warte, ich muss schauen. Ah, der Lokito wär's sonst. Oh my god, yes, Anastasia, I'm so sorry.